Hadir dan berjumpa kembali para sloterku kali ini kita ya berjumpa tentunya bareng slot Jani dan tentunya di kesempatan di hari ini kita hadirkan bareng dengan top chair 88 tentunya dengan pola-pola yang begitu menarik yang akan kita mainkan untuk kalian khususnya para para sahabat-sahabat sloterku yang memang suka bermain game slot seperti saya ya kali ini kita akan coba memulai memainkan uh, eh, Dead of Gatot Kaca di bed berapa kita coba lihat kali ini kita coba mainkan di bed 2400 saja kita coba putar dulu nih atau coba langsung kita buy kita coba dengan metode buy free spin Bagaimana untuk WD-nya kita ya juga belum tahu ya nasibnya kayak apa ini hasil dari isinya kita belum tahu. Dikasih pecah di 1560. Oh kali 15 langsung turun edan edan edan edan edan. Coba diturunkan kembali kali ini. Is dikasih pecah lagi pecah 3000 dikasihnya sama dia kalinya udah kali 15 udah nyangkut tuh sama kita ya otomatis di masih tersisa 10 spin masuk begitu jauh kalau ini kosong semua aduh sulit juga ya boy kita coba pecahkan kembali kali ini si merahnya kita pecahkan ini simbol-simbol legendaris ya seperti zaman zaman dulu tas butanya apa ya kalian lebih tahu lebih paham ya pecahkan kan itu tembak so kali ke kali tiga ya tembak aja uh pecah lagi peramuan pecah boleh nyusul agak mau nyusul bisa sepuluh ribu kali 22 237 wanjir balik modal dulu yang penting ya bos kita balik modal dulu tinggal cari untung dikit kagak masalah kita tinggal nyari untung-untung aja ini bos kita cari untung-untungannya lagi hitungan keberuntungan kali ini masih kita mulai pecah lagi co 600 rupiah pecah 2520 rupiah anjir pecah 4680 buat sarapan 8.000 lagi dong dikasih paham pecah ribu yes kalinya kita coba lihat cok 327 ya wow sensasional langsung kita dapat kita cobain kolam pesketer dan rupanya berhasil ya kita bisa lihat nih hasilnya yang kita dapat sensasional, sensasional, sensasional, sensasional. Anjir, anjir, anjir, anjir. Kita 327 ribu langsung ya di bed 2400 masih kisaran berapa spin tersisa masih tiga spin yang pecah lagi coy. Iya, kita jangan masalah pun kita kali ini lebih juga ya kita dapat ya 600 ribu kali ini. Dikasih pecah lagi tembak lewat boy. 2500 ah gagal mau ngasih lagi udah selesai ngasihnya 641 ribu boleh boy skater anjir mantap jiwa nih boy kalian mau nyobain digaskan ya untuk link dari top chair 88 sudah kita sematkan di slot jane dan kalian juga yang ingin selalu mendapatkan update video terbarunya cukup aktifkan notifikasi loncengnya mau sama belajar kita di kesempatan di hari ini untuk yang tidak suka dengan video ini silahkan di skip aja brotherku Silahkan di skip-skip aja uh, Tidak usah banyak komentar lah ya Dan untuk kalian juga yang suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya channel ini Untuk selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan pola Sofia di hari ini dan untuk update video-video terbarunya kalian cukup aktifkan notifikasi loncengnya masih bersama Get Off Gatot Kaca kali ini bosku kita coba terus turunkan simbol demi simbol dari Get Off Gatot Kaca ini Perlahan tapi pastinya, ya, bareng dia tahu Gatot kaca mudah-mudahan bisa meledak maksimal di kesempatan di hari ini dan bisa menghadirkan profit ya bosku. Oke, mudah-mudahan saja. Kita terus coba kasih uh, pecah lagi, perlahan tapi pasti kali ini brother. Kita coba turunkan kali ini, kita sambil nantikan sambaran-sambaran gacor dari Get of Gatot Kaca ya bosku. Waduh, mudah-mudahan kali ini kita bisa meledak maksimal ya di kesempatan di hari ini bareng Get of Gatot Kaca. Dan untuk kalian yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan bola slot gacor di hari ini, caranya gampang brother, cukup like, share, komen, dan subscribe tentunya di channel. Dan otomatis kalian akan selalu mendapatkan update terbaru di setiap harinya. Dan untuk yang paling langsung nyobain main di sini ya bosku linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitu pun untuk join grup WhatsApp. Jadi kalian sangat mudah sekali ya bosku kita coba turunkan kembali kali ini dengan gratis seperti biasa yang selalu menjadi andalan untuk kita dan kali ini kita mainkan Get of Gatot Kaca Yang merupakan salah satu game baru rilis di bosku Mudah-mudahan dengan game baru ini bisa berdar lah ya boy Dengan perkalian-perkalian besarnya Hampir mirip-mirip uh, dengan Get of Olympus yang biasa mungkin kita mainkan Ya kali ini kita coba mainkan dengan versi Get of Gatot Kaca Tentunya dengan versi ini uh, dengan simbol-simbol yang sama-sama belum kita tahu ya bosku namun untuk simbol-simbolnya kita sama-sama belajar aja ya boy kita main santai aja kita main santuy dan mudah-mudahan bisa profit maksimal dan untuk kalian juga ini boy uh, simak baik-baik untuk pola dan triknya kali ini kita coba terus turunkan kembali masih bareng dia tahu Gatot Kaca masih kita nantikan sabaran-sabarannya kali ini boy coba kita pecahkan kembali simbolnya dari Get of Gatot Kaca seperti simbol-simbol cawan dengan gaya-gaya Indonesia ya tentunya warga Tomka berkacanya ya bosku salah satu toko yang luar biasa dia di kaki dia ini coba terus kita mainkan ya turunkan kembali simbolnya di setup ledok kaca ini mudah-mudahan saja bisa profit maksimal coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini brother dikasih pecah lagi kali ini main ya aja lah ya boy dan tentunya untuk bednya boys uh, sesuaikan saja dengan bed kalian itu antara Moda dan Beja jangan terlalu memaksakan bola terguk karena itu bukan menambah kemenangan justru menambah perungkapan meski kali ini kita coba turunkan kembali masih bareng Gate of Gatot Kaca nih boy kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya boy Gate of Gatot Kaca luar biasa banget kali ini Oke, ini kita sambarannya agak sedikit canggung ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan Get of Gatot Kaca. Namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa berkat maksimal di kesempatan di hari ini. Dan sekali lagi untuk para sobat sobatku yang pengen nyobain langsung main di situs ini, linknya sudah kita sematkan di kolom komentar pun untuk join grup WhatsAppnya. Dan kalian juga yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini, Caranya cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftarannya bosku terlebih dahulu sebelum kalian bergabung dan menjadi membernya bosku. Kali ini kita coba pecahkan kembali simbol-simbol dari Get of Gatot Kaca ini bosku Oke kita coba turunkan perlahan dari perlahan dia dengan pola skater gratis mungkin akan kita dapatkan Kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali ini Masih kita coba bareng Get of Gatot Kacanya bosku Oke kita pecahkan kembali simbol-simbolnya simbol bosku Oke kita pecahkan kembali simbol-simbol yang ya ada diamond juga ya di sini ya kita pecahkan lagi kali ini kita coba sabar kita nantikan samaran-samaran besar yang dihadirkan oleh game of Gatot Kaca ini ya seperti apa kita coba ya di sepada di hari ini masih kita coba turunkan kembali perlahan kali ini baru dia of Gatot Kaca aja ya, bosku cobain terus kita cobain terus pantang pulang sebelum tumbang musuh kita coba sikat-sikat gacor di kesempatan di hari ini para kita menggaruk kacanya kita turunkan simbolnya kembali kali ini boy dan dia dengan hasil ini para sojani kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan di hari ini dan terima kasih untuk kesempatan para sobat sobat sampai berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan see you next time dan salam sobat salam Popshare 88